saludo desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social en cabeza de nuestra señora alcaldesa Sor María Ocampo Giraldo. Estamos celebrando la Semana Andina del 21 al 25 de septiembre. En esta semana vamos a tener diferentes actividades sobre la prevención de embarazos en adolescentes. Acompáñanos. Esa es la invitación para todos los jóvenes de Alejandría para que activamente participen y reflexionen sobre los mensajes que a continuación les vamos a presentar. Las familias deben mantener un diálogo abierto con los adolescentes y jóvenes sobre cómo y con quién se comunican mediante Internet. El acceso a Internet y a otras redes sociales también implica mayores riesgos digitales para niños, niñas y adolescentes, que incluyen roaming, sexting, publicación de datos privados, contenido inadecuado, contactos peligrosos y otro tipo de amenazas. acceso a métodos anticonceptivos modernos hace parte de los servicios esenciales de salud y por lo tanto las entidades territoriales y gobiernos locales deben contribuir en la garantía de este derecho. Ninguna persona puede ser obligada, violentada o coaccionada a tener relaciones sexuales. Si se encuentra en esta situación, acuda al servicio de urgencias. Si conoce algún caso, denuncia a las autoridades. para ser el resultado de una, de una violación sexual podrá acceder a la interrupción voluntaria, la cual puede ser solicitada en su EPS o IPS. Quiero ser madre por elección, no por causa de una violación. El acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes hace parte de los servicios esenciales de salud y este derecho debe garantizarse no suspenderse ni deferirse durante estos tiempos de pandemia.